Azione! Di cose strane ne avete sentite tante, ma credetemi, non avete mai sentito questa. Maestro fisica! Questa qui non è una lezione, è solo un mio momento di confusione che fa F uguale M per A. F uguale M per A. Il fulcro della leva è la molla centrale e se immagazzina energia potenziale F uguale M per A. F uguale eh, M però. Ma prima di iniziare a costruire ci sono dei concetti che devi chiarire, tipo leva, ruote, peso, trito, leva, ruote, peso, trito. Il braccio della leva più una prolunga, ecco come tirare una corda più lunga. Scegli un materiale rigido ma leggero, si si legalo al braccio in modo severo. Con un braccio lungo l'accelerazione è zero, scegli un braccio corto la macchina tende al cielo. Se dicessi ciò che penso sulla dinamica, tutto quello che penso per non farla stare statica. Se dicessi ciò che penso su Newton U, uh, E poi devi fare attenzione, se è troppo leggera poi ha scarsa trazione. Con ruote più piccole si va più veloci e questo è il segreto della trappola per topi. Gli oggetti a riposo tendono a stare a riposo, gli oggetti in movimento tendono a stare in movimento. Se non agiscono... Forza esterne! Forze esterne! Lavorare sull'attrito è un coraggio, ma se sfruttato poi diventa un vantaggio. Aumenta la trazione in punti netti, riduci l'attrito dentro ai cuscinetti.